идиштердин бирөөсүнө каалай салдаттарды коебуз дагы тараза салмактуу болгудай суу куябыз суу бирдей температурада аларды бирдей ысыткычка коюп отуз градуска чейин жылытабыз сол тараптагы идиш керектүү температурага чейин эрте ысыйт демек ысытууга керектелген жылуулук саны заттын түрүнөн көз каранды